alors basule cɛ ni ba an bɛ bila ɲɔgɔn na dɛ n k'i ka miiri to yen nɔ bilantunya tɛna baara min d'i ma ne y'o baara d'i ma o bɛɛ la i tɛ ka n ka ko kɛ sɛbɛ ye non ayi ɲɛnɛma minɛ ko n tɔgɔ ye ko ɲɛnɛma minɛ n bɛ se ka hali namara lawuli awɔ. ni muso naani b'i bolo fana n bɛ se ka duurunan fara a kan o fɔ fode ninnu ye sa busalo yɛrɛ ka teli publicité la ka tɛmɛ publicité yɛrɛ kan non cɛ baara tɛ dugu kɔnɔ sa e kɔni b'a dɔn n'i ye kelen mori kɔni ye i ka baara de tɛ yen karamɔgɔ ye ah awɔ denmisɛnnin fitinin karamɔgɔ o de bɛ fɛn sɔrɔ sisan parce que galabu b'anw na o ni b'a cɛ. cayidala ninnu ma fɛn fɛn sɔrɔ f'an ka tɛmɛ olu la talibi a ye joona o o de y'a sɔrɔ a ye forokiya jɛman don makan ne fana ye kulusi jɛman don han ani kuranɛ ma na dɛ nin ba cɛ siriki de ye kuranɛ d'a ma o kɛra siriki a ma wuli kɔnɔ sira la sinɔn makan a ma kuranɛ san dɛ kuranɛ duzuzu min tɛ. bɔn a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ entreprise ye ni n b'a cɛ ani wula duuru bɛ sɔrɔ entreprise e. la u bɛ sɔn ka misiri ba dɔ jɔ sisan k'a sɛbɛn ko halala non o marketing e tɛ wula arrange a bɛ kɛ sɛbɛn ko douze douze mosque douze douze o la talibe bɛ mɔgɔw laseli ye ni n ba cɛ gaspi tɛ don han n to tan n to tan n to n ka yɔrɔ in na yan kiliyanw ɲini ka na dɔrɔn kiliyanw ɲini ka na ko mɛ hali namara lawuli cɛ i yɛrɛ walawala sa. anataka makoni ai singana ningoni betaka mau mm. ah singo wewe pe ngado ba budo ina ka fara budo ina ka ki ka dala ka ne ah singo ngol ngala wuli doro nga se ka tagama nga bere bla pep singo nga na bere re nyena ni si de ro kono bli ya fo to ma tete mo ka mm ai e pilifia ah singo ma fon fon mimi ukna bla Simo te basi, simo ngata maduro. Jine ka segido ne tate. Simo ngata maduro, simo afale ne. Dan so konyum ko. Bare tala, mata ne jine tagai. Simo beke. Iri ndukoro la lilibo. Ayo, ah, ya, simo beke. Lilibo. Zra lilibo. Nana sona simo. আছে assim, আছে assim, assim. Vou ও বাগা Dan so? Niko. Nyana ma mene? Mhm. Uhum. Niko foranye. Oh. Nyana ma mene? Mhm. Uhum. Ne burama ni mɔgɔ bɛ min na bi. Awɔ. N ka bɔ dugu ma ŋunu ma Batulu de n bila Mhm. k'e bɛ se ka nabara la tagama bon e ɲɛnama minɛ commentaire hmm. min kɛr'i kan hmm. n nana sɔrɔ o b'o cogoya la. maaw bɛ ka min f'i ye o ye fitiri ne f'i ye n'a bɛɛ ɲɛfɔli i ɲɛna ne fa i e tun bɛ tagama sanni k'i se yan. ne kun ne wele e a ma se déplacement ma. a ɲɛnama minɛ wa batulen ne fɔ dɛ. Hmm yar ma bɛrɛ yɛrɛ fɔ i ka ko la caman la tagama han ne mɔgɔ caman la tagama a ti tɛmɛ nin kan ka waritigi ba caman caman bɛ yen nɔ ne de y'u ko k'u jɛ n'u kɛra waritigiw ye n'u la tagama de o kuma ɲɛnama minɛ ne sera seyɔrɔ la u sera ma dɔw bɛ se ma waati min na u bɛ san wolonwula hmm. a ti tɛmɛ o kan han barika la nin diyara n ye ɲɛnama minɛ ayiwa ne kɔni mago bɛ sisan n ka sentɛgɛ de minɛ sisan i bɛ sentɛgɛ minɛ sentɛgɛ ni balɔntan yɛrɛ ka di ye hali ka ze sedubile ninnu kɛrɛfɛ eh, ne yɛrɛ bɛ fɛ ka sedubile ninnu de dɛmɛ balɔntan na fo n ka kuku de ta k'a di mali ma ɲina inshallah yaya a ye piri f'i ye aa ɲɛnama minɛ a ma fɛn fɔ ye piri ko la dɛ ni ni min bɛ na o bɛ to yan o de bɛ to yan kɛ a bɛɛ a bɛɛ mhm. bɔrɛ bila jinɛw ka bɔrɛ don a bila ita ita jadi dina tagai ba ta ala jadi, jate jadi, ba jadi, la ba tuli nga kilian tin na oh ayo barakallah dingasi dingasi Hanya Eh, aku minta kamu. Eh. Asyik, asyik, asyik. Dingasi. Yine ömle. Hmm. Aa ah, dinga beni gaja ale. Aja alisa. Yine ömle. Ha. Dinga ama ah, ah, eh, fe bulule. Aa tefe. Ha? Eh, yine ömle bulule ya. Aa yine ömle. mɛ min fɔ a ye a ye sunjata ka histoire lamɛn a k'a ladege zira min bɛ yen a bɔgɔti bɛ tagama namaraden den k'e bɛ fɛ ka tagama ala ye min ma o b'i ala ye min ma o b'i bɔ. sanbɔ su la. nasa n'an jukɔrɔ ma digidigi n'an bɛ yɛlɛ ɲɛnama minɛ nɔfɛ kogo la sisan.